呃，大家好，我是 Mr. Wazzy。然后我的第一个专案是这个 c o f a c t 真的假的？就是我在做这份投影片的时候啊，我收到了一则 LINE 的讯息，长这样子，上面写说前总统要放弃总统礼遇。那 Google 一下，其实就可以发现说根本就没有这一回事情。这个是去年的谣言，到现在却依然还在转传。转传这种讯息的人大多是不熟悉网络的人，他们会觉得 Google 很难，但却非常擅长转传。 所以呢，我就做了一个 line b u t 当使用者想要查一篇讯息的时候，你就可以转传给他，然后这个 b u t 就会告诉你结果。那大家可以加这个 b u t 好友，然后 ID 是那那个 at colfax 小老鼠 colfax 小老鼠要在前面。那这个 chatbot 背后呢，有一个资料库，是的是由在 line 上面流传的讯息以及编辑的回应所组成的。 如果使用者进来讯息资料库里面没有的话，他也可以选择将文章送到资料库里面。那我讯这个讯息就会被送到网站来给我们的编辑看到。那编辑在网站上面所写的东西，未来就会变成 Mind b u t 的回应。所以 c o f a c 做到怎样呢？我们现在的 But，呃 But 里面有两万个好友，然后资料库里面有超过九千篇文章，而且每周会增加一百五十篇文章。那大家又可以怎么帮忙呢？ 就是一起来当编辑，我们希望大家可以一起来当编辑，而且呢，二十秒就可以上手真的假的编辑。现在就来教你做，准备材料有这一些：首先打开浏览器，点进 c o f a x q q c V 打 t w 选择你要挑选呃选择你要查证的文章，上网找找看有没有人查证或者是辟谣过。找到之后呢，选择含有正确讯息或者是含有不实讯息，简短摘要一下，附上链接，送出回应，你就成为编辑啦。刚好二十秒。 那举个例子，就是说，像我之前在辟谣的时候，在网站上看到这一篇关于，呃，行纳粹礼之后被路人痛扁的讯息。那点连接进去之后，可以看到新闻，然后里面的关键字拿去 Google，你就可以找到外电的报道佐证。然后呢，你就可以拿去送去送去，把它标成含有正确讯息。对于不知道怎么下手的文章呢，我们也有 Facebook 的 Group 开设这个所谓的编辑求助区，然后欢迎来讨论要怎么回复。 那对于辟谣有兴趣的朋友，可以来找我们。